Thank you. हेलो गाइस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव गमरेज पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आई एस के भाई अभी कुछ दिनों तक वॉइस ओवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी एग्जाम की वजह से लगी पड़ी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करे और कमेंट करना न Ses kaçırma. Dergin var. Dergin var. Abalama! Nope. Oh my god! Nope. Oh my god! Wow! कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी oh Nope. later. First blood. yeah, boy. 何お前はもう死んでいる。 spotted. First Blood. ハハハハ